eriyokutigatiga abaana bobuwala okwebaka ku batunzi bakabuuzako ekintu ekikulu naye ki sakitegedera mukutamala emenuya nakinyonyola nti bwebaka ate n'omuntu atunda akabuuzako ekintu ekikulu myaka 15 ebyo nibyatusobedde dda akati ate bano abalya ebisiyaga nabo bubakeeredde bwebinaba nga biteekeddwa mu nkola naye amateeka ga uganda ebiseera ebimu gagenda ne gajja ate era ne gatatambula bulungi kale nno tugenda kutambulira ddala abakubi bamasimu mweteeketeeke mujja kuba esimu ah, ku ssaawa yaffe ngaetuuse mubuuze mukulu tamala emirundi lulimu akikola bulungi nnyo nemukuba ku masimu ate gwe atawanyizibwa ekirwadde ekya sukaali atawanyizibwa ekirwadde ekya sukaali nga sukaali owulira akutuuse ku nnuuni sukaali akwokyezza ah, profesa ate ah, omutendeke mu nsonga z'okulwanyisa ekirwadde ekya sukaali yamperezza wano enamba nanga nti mwami kwezi abantu bagambe njagala kubasomesa ku nsonga ezikwata ku sukaali n'ekirwadde ekya kansa musukaali bwakukwata ate ayoky ekibumba ayoky ensigo n'ebirala ate ebivaamu oluusi kansa bawe enamba yange ah, tusobole okukwasaganya nabo bulungi ensonga eyo kale nno gwebwanga oli mulwadde wa sukaali ngaomuwulira sukaali otambudde wano onywedde kabba okoze bike naye ngaebintu biganye kakati ono yerasitirizo ti oba yasemba yiwe enkomeredde noti musanvu taano asatu abiri nsanvu mu musanvu ana mu musanvu noti musanvu taano satu abiri nsanvu mu musanvu ana musanvu abantu bajjanjabye sukaali naawona abalala bajjanjabye naawona ate naddamu naye kati ono profesa kwekuga nti aa ah, akati ah, gubawo enamba yange ate tulabe bwe tunatambuza ensonga eyo eri noti musanvu taano satu abiri 7747 olwo ojja kubanga oteredde mukulutamala emirundi brain quit bali mumunoonya mm-hmm. baagala kumukwata singa sibadde mugumu mm. nnyo olwali salifunye mu nyumba yange ati lwaki banafunye repot mm. nembawulyanga boogera nga bagala kunzita nga bagala kuta leero <laughs> mbawereza mm-hmm. message mm-hmm. nze siri mwangu si byangu byakunzita ah, ah. mm-hmm. kakati mwe ekizibu ekiri mu uganda kyebutanasegeera nabaga nti gavumenti nasoka nempandika akatabo kange kano nti museveni museveni saving a tongue from isosilotv nali ntegeezaokutaasa olulimi mumanyo agatali gakuzanyirwakoagamwetolodde gegaluliko naye tebankola hmm. ebintu byange bisereungi kana akatabo nakawandika tigasome wakawandiika nga ennaku z'omwezi 25 julay omwaka gwa 218 nabagandika mu miti ya museveni mulimu endala egitambuliramu egitambuliramu kale gavumenti yonna buli weba ngaena ekigitambuliramu kiringa amaka agalimu omukazi owolugambo hmm. ngaayina ebigambo byabuulira mukazi wo gwe tomulaba naye amaka tegatereera kubanga buli lwagira naleeta buli lwagira naleeta olugambo yes hmm. kakati ate ono aba amwesiga nnyo gwe babuulira olugambo eh, naye ate tamanyira nti ono yaleeta lugambo nalulekamu mwenimwekuba ye nagenda ye nagenda era kiba kizibu nnyo <laughs> hmm. omukazi ono okukyawa ogwolugambo oli kubanga ye mukwano gwamubbiraku <laughs> ate nga abamu abaleeta olugambo bagala agago gaffe kuba abakazi abensobi gye bakola boogera ebintu byobusiru mu saluuni owewange andekera emitwalo kkumi olunaku naye mu mbeera eno eriwo emitwalo ekkumi yina kyegikola ngaoli bamulekera nenkumi satu kati ono kyavaana onyooli amukusuze ah, yayingirewo yes. ndoga nti eh, eh, bannange aa ah, egunde eh, eh, eh, eh, abasajja ti e eh, eh, owewange ayeyebakabwebasi ah, kakati lwaki mwenyina lwaki ono omukazi gwoli naye musaluuni tabuulira mwenyina ntioli ali kunjala genda otaasa embeera yes mugati nagenda mwerosi nabuulira akakiiko akalimu abasajja ti omwami wange yankuba omugongo katuli mu myaka ebiri nga kuno kuliko abasajja nga sentebe lwakitasitukiramu <laughs> kati <laughs> eh? tukita embaking on self distruction mission hmm. gavumenti ya museveni mulimu agikoleramu era amudamijinze nnyo era akolera mu gavumenti ya museveni yatutuusiza ku bamerika okutusiba e nnatti naye atukoze bubi yani temutegeerenembeera gyetuyitamutamutegeere kujjako kaakati beevuddemu benkuga nti abobagala abagala okunzita ake kampabaolere baasooka ne babakwata omanye mm. to fight an organized society is easy mm. nti lwaki amerika eyita ku cuba nekuba iraka nekuba iran ewala bano bagirema abacuba abacuba bali muntukoko omubegatta oh, bonna bali wamu ensi endala ye rwanda hmm. kagame tazanyira ku bujozi aliorganized oba oliwuwe oba walwana mu lutalo oba walwana luddawa ewe tewali bujozi hmm. talina luganda talinaki hmm. kagane ojosanga ensi endala bagiteritoriyao kalina obukadde obu bwabantu naye kakubagana ne ethiopia ey'abantu emiliyoni ekinaana nebakalimwa nebakalimwa mm-hmm. why their people is cohesive tukita cohesive bali wamu a country with eri cohesive nti north korea njafu nnyo mm-hmm. south korea nsi ya munaana mubugagga ani akakanyensi singa obuuza abantu nti president wa north korea yani bamumanyi nayewasawusikula mwana wate mm. tebamumanyi kubanga bebalina katuusa e omanyi nti abasawusikolya batwaga emotoka wali eh. nebagala wembasa nga tetubalaba mugaso kuba tutya abanosi abatuwakatuusa abatuwa emundu omusajja wa south korea yatolera gavumenti ya uganda shek yamitwalaga aba aliawo muofisi nga bakikomeza ntuwe mukasi erwaki ebabbi nga babbi nga babbi tebagala cheke ziyite kwa kawuntibagala kuzibba ne bagende wa ambasada mugaggule kaffe nine eggwanga teryagala cheke lyagala nkalu so at you see nze mbayambye kinene nnyo <laughs> naye natya nange okunyuka kubanga letmitkunyuka oh, nga tukyakwetaagakubuulire hmm. abaganda bagamba nti egundi e diba lyenkoko e bwelikajira oleka mulusuku yes look kakati mmwe muli bannamawulire hmm. kagolo yakulyako ekibiina kyabannamawulire ekyawujja ne bakuga nti abanene bajje nokawaga bagenze baani but sofa ensonga nga nnya teziri ansad hmm. emmotoka eyatomera geeti negongobala eriwa emotoka kagolongo yali atambulaeyatomeaeeeeeriruddawa gyomugokedde nga bawulidde byenjogedde bataddewo omuserikale ngaasonga ku kantu mbweyo geeti yeyatomerwa omuserikale wa omuserikale yenna gwe bati ku tripuloying mm. abeera insidtabeera bwer ah. kakati oba kagolo yatomera eh, geeti ngaomuserikale ali bweru naye emotoka netayita mu geeti yamukuba atisasi bagamba nti kagolo yagivaamu eh, nayimirira mu lujja nawanika emikono eh. nabagamba nti waliwo emotoka ezingoba eh. kati olwo munne namukwata namukuba esasi kakati mm. kirikirie kati mm. ekyo okinyonyola titugamba nti kagolo emotoka ye yatomeddeki gate kagolo kirabika yasangawo abantu abazze omutta obviasire kagolo waba yayina emotoka emugoba yalizeefuwa engombe abokumuliranu bogerako nti kagolo emotoka ye yajja efuwa enumbi t amafuta amasasi mu bannayuganda olumala okuvuga olaba guruupu eze okulaba omulambo waliwo atulaga omulambo gwakagolo wegwagwo batugamba nti nno bwe bamala omukuba amasasi eh. nebabebasa wansi eh. for 15 minutes eh. kagolo nga omusayi gumuti ekitaba kyomusayi kiri luddawo ndoza kiri mu lujja munnanga kyetutalaba ani yalaba omulambo gwakagolo nga bagutedde ku pikup bagutwala ku postmortem tewali yagulaba kubanga eh, ekyo nkimanyi okimanyi ti abakozi ba state house abakola ku welfare bagulambulensi bagulagundiza bateekawo kampuni y'abafu kakati gwe museveni kakuwa esente mhm. tebakujjanjabire mu ddwaliro mhm. bo bafuna emirundi ebiri mhm. ne bwofa era kampuni yabwe yetwala omulambo mu statehousebakwatibwako sente nti puresidenti agendi ezaabwe sizagala ezokunzijanjaba kuba nababuuza nti omuli wabafunga dokita esajo nikuyiza ekanibo abalwadde bawona tekisoboka era omusava towona kakati katukubuuza abakozi abo bakola mu statehouse pulezidenti bawa sente mu kuziika mu kukola ki baagala mulamu oba mufu <laughs> ah, balina kwagala mufu n'ogamba nti malwaliro gonna n'agabamisano buli gwanika baalitendalinga liriko funeral company eyalitendalinga ate erina okuba nga ekola era omulwaddewo olufa tebamala kukubuuza oba olina sente ez'oku ezokumuziiko batomusanga mu eri nga bamututudda mu kampuni kaka kyembuuza dokita ono ono akulira gundi funo ne dokita tebasobolaga nti olwali teri bisinesi tayobana netamalengaotweralikiriza okugenda omumalwaliroamalwaliro gabanaddiini ne bwonaogenda mu enamirembe kuliko funo kampany ne bwogenda erubaga kuliko funeral company neyimulago wali wenyini nekono genda erilinanye ku state house entebe kuliko kampuni bagiyita layino zabaki eyo epulasi yani banene mu government nemwe nemulya nemulya enjovu nemulya akamyu nemulya nemukene eh, kasita funeral service teyinza kumala wiiki nga tekoze wakinkubuulira tikakati if the doctors are businessmen and all hospitals have companies that are running their mortuaries. State House people who are dealing with the welfare have also established two companies as abafu. Kakati wigende wa Museveni kiri senti wa kujaja. Tulaibu ona ona. Kiwafozi gana? Kakati chiembuza. Echo cheta gisa Museveni. Mm -hmm. Uulaba yu wa Dr. Association ya chogera kwa. Kiwali. <laughs> ababagundi abamiddeko kansona pulezidenti yaleeta abacuba babeere mu malwaliro basomese abaana baffe kuba cuba neitali zisinga okujanjaba mm. abalongo bano balaba abaganda bebayita abalongo mm. abacuba babajanjaba ne bawona is skin disease kirwayokebwa abalongo yes abacuba babajanjaba kati omuntu ngaina obukadde bwa dolo bubiri nga mulwadde wa sirimu agende spain ne bamuwoza nebamugyamu obusomi kyobula busomi babugula tewabulira hmm. balikandikiro yobusomigula hmm. bakuwa galanti ya myaka asatu mueki ngaoli mulamu okusinza ku ekyo gyobadde nakyo oba owaatano ofa oli ku kinana muetaano yes abasajja kye bava bawangala ennaku zino balikubusomi bwaffeekimu kubibbisa sente mu gavumenti yehiv alina okwejanjaba ne mukazi we bwebukadde bwa dola abasajja bwekutuba enyowalowooza nti abazungu okuga ntolinnya waffe bayita basiru bamanyi abali kuokisigeni <laughs> babamanyi hmm. nti kale katulabe gyemunajja eddagala lyaffe gyemunajja okuba kikyusa obusomio eh, mbagambye olwaleero nti abaana lwaki muvuma amerika ngaebaganye egenda waabwe waayo lwaki omusiraamu alwana nnyo balekewo bukya y'embizi ate nga tajiryalwana yaddembe lya mbizi <laughs> Eh? Mhm. lwaki franca agenda kufamasa nabagamba tibukondomu bwawano bwabika mangu temwinayo omumu mwongere ku mutindo eh, kondomu azifuwanga baluuni kubanga yetakirizibwa kulya ku kibala <laughs> naye ate alwanira kondomu ebeŋumu omuzisa naga nti abange zino kondomu zabakyala nga zokya omubiri yazirabawa era azikozesa ddi kakati baba amerika gwekasaba kuteekaku bbaani noyomba kitegeeza olina kyolinayo ate olina kyalinayo takolaki tayomba hmm. era bali abasajja bagenda okuteeka disisoni yaabwe babagimanyi lwaki president museveni takyayagala genda mu mawanga gebweru kiki eh. kizibu kikyalin ekintu ekimweralikiriza ennyo akikubulira natambula ku nyanja n'ennyonyi this is when am helpless kuba enyonyi tosobola kubeera nomuntu mm. apa mm. enyonyi terina emundu anti neyiye ate enyonyi ya pulezidenti yesinga okubeera eyakabi tebeeramumundu aa ah, ah. kakati enyonyi ya pulezidenti eyinza obutasomoka sudan anti enyonyi yeyanjula ku tawa amufulit nabagundi kakati olina okumanya abalabe bo nti what you fire identify tindifulanambaalina kunywa amafuta lifuwa erindi olina okubeerawo abaserikale abamukuumu mwekibayita state mukimanyi tibuli justland onene airport what if it develops mechanical problems so estate kintu kyamaanyi nnyo nti tanka amafuta genywa okubuguma ezo enyenyi zemulaba zebongeeza airforce mulowooza nti abazibuga balyakawunga ali akawunga agibonga bweyefuula bweti special diet okusobola okugibonga nekyusa kamunguluze natakwatabamugobera emirundi emeka badokita yofuyulanistate kakati ekyembabuulira hmm. nti ebintu byonna mwabirekera museveni nemulema okutegeera banaddiini ne bafa insitutoni zonna nezifa nezigwawo midiya nefa neggwawo nefamire yaka tebanayogezaako bakadde bakakolo kati bakugambye tibakedde bakakolo babalumbi nze nga yasoma obwambega mu nyumba yabakagolo mulimu ekirimu era obakubangaoyina owasaidi omutuufu obanga abo bakawaka basoma ebintu ebyo balibalirute sinifa dogo tubuuza why should these people want to eliminate the entire family kiki ekiri mundaawo kubanga tugambye nti balina enkayana ne musiitwa ku byettaka kagole oyo wamawulire ate ye basibawaki bamaze omumutta ate kati lwaki abazadde waliwo ekitali kituufu oba waliwo ettaka libagala okubba kagolo was kidnapped like his brother if kagolo was killed there would be a body to yaku kwata kunga police to number. Yes. Baba amukwira mu motoka we soka tumba as a body, away his body inside his car. Nga mwali atu bamukubya ye basema. You don't see the vehicle that it took this young man's body to the mortuary. No mention of the mortuary. Tewali wakyala bika. Eh. Ate ezo boda boda temuzimanyi. Ezo eh, boda boda nibwo ekikwata tulina kyofunamu. bakwata bodaboda kumi nebazikolamu emu nebagatta kcc namba ndala yingini namba ndala gundi toyinza gifuna okujako ngaobuziriza nze amanyi webazikolera nze manyi webazikolera webaziyongera webaziyongera bakwata kumi nebajjamu eki ebyeno biba byeno eyo bodaboda tirina kigenda kulaga neki nebwegikabira kati nogiwereza yingini yansinga obukulu paati ndala But the question is, why do they want to finish the entire family? Lwaki bazeeyo okubalumba mu nyumba mulimu ekintu mulimu nsimbi eh. oba ttaka ah, lyeribaolo nesensi walina okwegendereza ennyo hmm. babadde ku pulogulaamu yaabwe ngayogera nnyo ku byattaka kati tuyogereku byettaka ndikubuulira okwogera waya maisa baibi nze nina abantu bajja tebaŋamba tigundi alemedde ekyapa kyaffe sajja nemukubira esimu nagawa nze nkutya bakime ekyapa kyabwe nga bagala kutunda ttaka oli bwe yakubya esimu yagambye ah, ekyapa sigwa kitugidde twali twakijjayo dda kuba olwo sente zikozeeki kati nze nsindikira eh, eh, eh, busindikizi toyinza kundya sente <laughs> gwe kibayita enkunege okimanyaenkunege ah, ebeera n'emitwe eki ebiri bweruma ate yeeruma wali wokka eruma ku nsonga <laughs> omubbi yabba ensawo ya mukazi wange nenzimuweereza mhm. yalaba satu mujuba <laughs> yaisula tyinza kunziba kuba nze mbimanyi ti abo bonna bemulaba babrokers mm. bakopi baavu tebasoma mm. babuloka mu mwaka gumu batunda ettaka emirundi egi gyokka balyanga bukolwa kati sente bwe zivaayo omunoyisaawo munne thats why abaganda bwe babagenda okuyigga enyama bagigaba n'ensolo tennafa nti afumita okusooka yaalya kino gwonaoli amayinga nze naali ensija hmm. kakati bali bamala okugabana nebalyoka baga nti ono eyawemudde tumwongereyo kubanga ye taliimu ababaazi bo balina hmm. kabuuyi kale katonda yakola ente oba ekisolo tyeddiba liberako ki yoyo wababaazi tebakwata kwenu kakati bano abettaka abo babrokers gyebava betta bagaana okugabana nti ani yazize ani aleese omuguzi ani aleese omuguzi ani aleeta kyetutunda olwokuba batambulya mu kibinja mm. yulukwati the builders these days mm. n'abazimbi bwe bali mm. owa abazimbi bana osangawo okumi ewaka abaze okuzimba bakolanga bukolwa nedda mumugiramu ababbi abazimbi balina kuba bana ah, yes kakati ebintu byammwe society yammwe bwemala okufa temujja kugamba ffe tujja batira yakabega nti tonalabako mubuke ate bukedde lupapula lubi bukedde oyomuwala bamwita ziri babu amuteringeyo mm. mm. bukedde abacriminals mubakozesa abasaidia ti disisis wenakyogeddeko ti wheris the gate this manis canoct baalaze gwekyogera kirala mm. baalaze bamulaze mubukedde eggulu ngaomuserikale omukumbaafu asonga ku geeti omuserikale <coughs> asonga ku geeti emotoka gyeyatomera izibukedde naye geeti teyagongokageeti gitomera ani akalabyeko gwe abekyalo balabyeko ekifaananyi kyabekyalo abazeatekirimugabaminsanekiyitirivu nnyo mm, mm. eh, eh, eh, ekirimugabaminsakati genda ojjanjabibwe kansa ojanjabwa esukaali ojanjabwa arusas puresha ah, amagumba ensigo nebibumba kuba kusimu notu musanvu notemu kinanamu musanvu nsanvu mwemu kumi namukaaga awo ojja kuba nga omaze okuwonera ddala ekirwadde ekya sukaali mugende babajjanjabe ate mmwe nabagambye dda nti nno mmwe abaagala ettaka lots amayumba nina enyumba zigali kwoleka mu bitundu ebyenja uno nina enamanve nina ekizimbe ekyamaduuka awo ku siteera nina ekyamaduuka ekiralawo nga ku sitero kazi nina plots ezamaanyi nnyo mu ntebe town council nolwensonga eyo munkubireko kusimu saagala babuloka njagala bannanye <laughs> benjogeraganya nabo naawe agula njagala nga gwogula mpozi nga buloka olina gwomanyi agulira ddala ebya ddala awo tojja kukwatagana kuba ku not musanvu not tan nsanvu bu bbiri kinaana mu mwenda ataano mu mwenda noti musanvu noti tano nsanvu mubiri kinana mumwenda atano mwenda tutambuze ebiri mutufune sente ate tunaakulayo uganda bwetu ngenda kusooka mpumulemu katono tukomewona amasimu temuvaako kivuunuka n'okubeera obulungi abadde yaredduzi bakugamba nti eddagala lyabwe baliteeka mu buli famasi yonna okwetola eggwanga lyonna okukakasa nti nebaweereza bannayuganda mu ngeri esaanidde ate mu ngeri ennungi nga mwenna mufuna obujjanjabi eddagala lyabwe limaze ku katale emyaka esatu nga lijjanjaba era liriko abantu bangi beliwonyezza kale gwe omulwadde wa sukaali okuva kuweyakukwatidde olunaku olwajjo paka myaka ana nga sukaali akukutte olina omukisa ogwokwonyezebwa ekirwadde kino bakugambye nti nno bali mu famasi ezenjawulo era ngenda kukuwaako ku famasi ezimu bagambye nti no gwe owentinda newandegeya genda mu furaika famasi furaika famasi oba spaining njikoze bubi nnyo naye furaika famasi basangibwa ntinda newandegeya ate byansi famasi eyemasaka eyeerya ntonde neyekyotera ojja kusangamu eddagala lyaffe erya diredus ate calvin famasy bali kubayita ababiri wanukulwentebe kayabwe efamasy eh, yejjanjaba abeggomba n'abekayabwe mwenna babajjanjabirawamu ate femu famasy basangibwa kyaluwajjala ne mutungo awo mujja kuba nga nammwe mufuna eddagala bwe muba nga mwagala okumanya ebisingawo nga famasy eyo sijogeddeeko wano oba gwe oli mu kitundu kyanjawulo kubira ku bakulu aba direct news era aba doctor aba kugumu kujenje bekirwade kya sukali bakunyonyore not musavu not tam na mubiri 18 nkaga musatu not musavu not tam na mubiri 18 nkaga musatu oba not musavu 5 satu na mubiri nkaga 10 not musavu 5 satu na mubiri nkaga 10 beba direct news ojja kuba ngomaze okujanja biwa katugende masimu hello Hello. Esebo. É Hello. Esebo tukuwulira bulungi nnyo. Esebo. Esebo. Naye esebo byesaba njagala okubuuza kukunavu oyo. Mm. Waliwo kampuni erikaweeka awo ya Pan Africa esanyuwa kupaya group. Abaami abalina woteri é Hilton é é Hotel. Hmm. yeri ndika bulungi anti eza ba kampuni eyo yagozesa museveni era kwekulina okusiginya abakozi yagalekankubuulize pulobulemu mwebabakanga kintu kya museveni buli kintu kya museveni ate ya museveni ate etulugunya abakozi hmm. bali babatiisatiisa nti ya museveni nze mukimbuli mubangu ate ngenda bawa mashini mbulyeko kuba manaje abo agamba abakozi nti kampuni ya museveni muwabireyo bwebonona erinya abatutabaa museveni ngenda bategamu abo abakampuni esebo va ku tv va ku tv tetukuulya bulungi jabategamu ebi mm. Yese bu. Simanyi empeereza ye. Yese bu. Kaakati gye mbadde mubuuzaamu. Mm. Atukulemuko ku ttooki ku misolo gino gavumenti gyetandisa okugikuteekako. Mm. Mbeera hmm, kigenamu n'okufunzira ku fanjo eritubangibwa eryo. Erya tuliyoni enkaaga mu mukaaga. kale kale kale no abazungu mm. okwewola si kibi mm. naye muwewolede ki mm. kuba nokwewola kitegeeza nti bakwesiga ekyokulya abazungu beweyisa obulungi amabanja bagasonyiwa era batusonyiwako nebbanja wale ebyamaanyi kati mu kyemulina okukola ujja basajja basajja babonabafati mu ministry mufune abantu abatambuza ebyenfuna nembagamba mm. nti okubinika abantu bomusolo oba okolera bali bamerika kuba bakibala mm. tebamala okusala e, e, buyambi ngaobula sente ngaobinika abantu bomusolo mm. nga bekalakasa gavumenti bakijjako kakati longo tam yakola bintu ebituzayo mu mukwano naki n'amerika ekyo mumanyi pulezidenti akikolaku bulungi nkimanyi nti tuyinza n'okufuna embeera abanopo bonna abali mumakomera ne babatanda conditionaly tuyinza okufunayo talks ne gavumenti n'abopposition abaana bubaagala eggwanga lyabwe tuyinza okulaba nga abaakolanga ebintu ebyo kubanga nkugambye baabakubanga ebifaananyi mu detention order baabakubanga ki nga bubaagala kunoona mukozi akati ekyomukisa omulungi ebifaananyi byabwe biryavairewo abaakolanga ebintu thats good hello kale sebo kasitoleete eh, eh, fitina fitina esebo fitina yamwegi mujja kufa nayo nosibisa omwana wa munne nga tetukuwulira allo esebo nsanyisa okubawuliza mwami kwe nkale nyabo ono banabana nga bulijjo esebo banabana esebo webala okutuleetera omukukunavu oyo naye yebalire eddala kuyamba eggwanga lyaffe amiina emweba zamwebaza kubanga okusinkira ku bintu byakwira n'abasajja banaataga bwako bayogeraku bebabuyingizekongobobuvumwebubatira hmm. bwerere nabo bamanye embeera gye balimu wano ne battayo omuntu ogwo abalokodifensi bajja omuntu ogwo olabe wonna webalinga banyaabwe emitayimbwa givuga buvuze waka mukome okutta abantu basajjamu eh, sibusoka owulire nesimu halo babalako defensi gye babazaala nkale sebo naawe bali kubeerawo hmm. bajja kupakalako hmm, bakula musebo eh, ah, kakati waba omwami yavuddeko nze bampita sharifu waba omwami yakuyakera mu kampuni yekawirize eyapan africa hmm. waliwo ensonyi abakulu n'amawugana nakuzinasabaga kambula social media abakozi ba kampuni eyo akakubwa amasasi esouthan sudan n'abamu ne bafiirayo n'emirambo gyabwe negitadda naye kampuni eyo eteekawo okutiisatiisa amakozi nti yamusei nebwogambu giwabirigamba tena gyogenda kuawaa nebwogibanja omusaale gamba oba osobola agenda wa purezidenti nze ndiwo kale kabatangaze nze ndiwo mm. kulwanirira linnya lya museveni wadde nga gavumenti nagivaamu mm. nze njagala mumpa obujulizi mm. kikwatagana n'abasajja abo ecompany eh, that owned by the president oba the relative Mm. ate yeyalisasula yali badde esasula nabulungi nnyo mm. ate gavumenti ate eyamuseveni ate ebeja nga yetulogo nayo mubikuba ebifaananyi agasajja ago mumanji ago mugakuba ebifaananyi baligakwata ku lwesatu baligakwata ku lwesatu gwe baba bajooga mm. muze manyi gyetulaga eh. manyi gyetulaga mukakuba ebifaananyi mubitereke ekikutta obudde baliganoonya bonna bwekolako bonna bagabetente emitwe <laughs> nayeashaming the president isbodonno mm. mm. buli ewali ekibi kyonna mm. awo abaana ba museveni bebaguzeewo oyo mukodomi wa museveni yaliwo no uh, the president should give the example kalesebonawe gyebalbut it must follow rules the best Esse é... Terera. Uhum. Esse é... Agora... Esse é bom. Hum. Esse é bom. muli mwejjusa bwejjusa nga omusajja yagenda dda eisebo kale tweyanziza eh, naye kambabuulire hmm. lino eggwanga lyaffe hmm. waliwo kibayita the sig man of europe wamusomako hallo hallo eisebo eisebo separe tembuuza é lwaki como babogerako então, ate ye eraba nga hallo esebo é mukadde wange genda mu mais nkale sewnawe bali kubeerawo kale munange maze isso esebo ono bamuyita kalansi bashiri yano ekatuli nga ndabu mukulu tamala emirundi era mwagala nnyo tumwagala nnyo wano ekasiriza tezanakumpita musajja wa tamale esebo naye tamale esinga tulinayo abasajja abalala nga ngalabindatta amala emirundi kitango hmm. kusiramu naye omusajja ono yazaala kubanga natuzo hmm. waba nnyo hmm. yeyatandika okwogera ku bigambo byokugamba nti bakinga ebibumba byabantu bakolaki okutta abantuatunda sipeya wabantu ekyajukira eh, oba mhm. okiraba eh. naye omusajja mukadde wakwe oyo ekyamazima okusinga abantu be bakaba nti muzaata atuvuddeko bannange tukaaba bannange kaliisa atuvuddeko wamuwaahi ba tamale bagenda ne bagamba nti kimanya bamuwadde obutwa hmm. naye nze n'ekiro nazuukukanga nesamba neyamba ama ngatatwala musajja o ne amma n'atwanukulaebali eh, kusaba tulinage akakati ulinkikange nkale mugambe kamaawangale nkale negoloza abantu abamaanyi alo tebaba bangi alo halo tugende tumalirize enyabo enyabo tukuwulira olwentungamu kyekyo kale kankwateyoomu halo esebu Allô? Allô, c'est Eh, c'est bon. Eh, ma nikuwele. Nkali, c'est bon. Eh, ma nikuwele. Genda mumaso, vuza mkulu tamale. Wali mutiendo. Kakati. Kali, habala muweleze messages. Kwa tugendo kutambuli ya messages. Kati, zengkugamu. Mm. Ndiye vitu vina vitu kuatila kuwa. Mm. Gwetechi kwe unyesa. Mm. Kukumante kumulembe guna. Mm. nga lwamiramwa amanye ebyente pulezidenti museveni amanye ebyente ngaeddiba tewaliwe baligula ebyente amaliba gagwadde ebeeyi tewali agagula bagaga nti okuva mu uganda nga gamaze kulongoosebwa kampuni z'abayenzi endowooza ziryezi ziri bbi kati bagakanyugayo kukanyuzi twalaba abasajja bafe waliyo sulaiti mu myaka gy'enkaaga yagagawa lya maliba niwo fenzi langa natundanga maliba ewakange nti wezifwa biki nzinga twale rwanda wali kochi nibagagula buli muntu yenna bwe wabaawo abasuma omusuma abba buli wamu mm-hmm. do you believe nti ku nyanja kuliko bakabiremu baki ah, ah, ku nyanja oko kwebadde baasa amaato eh. bakabiremu nedda si bakabiremu mm. ennyanja eriko abantu bonna aba buli ngeri kakati nza nokusanga asiika ensenene nga munyanko leda tebaziryanga mwana wattu abakubengatedanga <laughs> emambo ebyenyanja tebabiryempunu yes akati nza okusanga poko joint nga yaki ngaabanyankole bagirimu kabira zonna zinyigibwa gavumenti bwebeera embi mm. newambibwa mwenna munyigibwa omulundi ki tikakati olufenzembabuulira thats why am not a tribalist webagirawo obutoda omu ku basajja abaali basinga emotoka enyingi yali musajja munyankole mukodumi wakayuula nga yasiramu motoka nyingi oloza yagenda namabanja ameka ekiddo e, tekisosola era ganeralikiridde kamunyeyi ku lwemasaka yafiddemu abantu ekumi n'abana wemasa investigati eti kubanga awo ekitovu bakola eh. ekitovu bakola emasaka bakola bonna abo bakola era mubadokita bekitovu mulimu avunaanibwa kakati atabo nga babadde fresh bulungi ekyokubiri mukitegeere mm. nti omuntu basobola omuddekerera linga nti mufu akyali mulamu kubanga omuntu amala eddakiika asatu bamuzaamu nebamukubya amasanyalaze nakoma mm. eri muggwanika mm. ewali wano kampuni zaamu era nebabikuulamu kakati wemasi e separate eggwanika emmotoka ejje amalwaliro agasinga okubeeramu ebintu bino tebagamiso nebakaaki gegalina badokita abavemulaga abatambula gyebatambula si baayo this doctors kumove tiajja wano lwakomeka nalongosa zotaddetire wanuzi byebasinga okubeera abazibu ennyo kakati mukyamumotoka gino gyonna emisolo gyemulaba gyo giri selekitiivu tiwaliwo kabira etasasule tiwalibuli mhm. omu alina okusasula ekitegeeza ekintu bwekibamu ffenna kitumenyera wamu all of us kitumenyera wamu hmm. nti kakati tugeze emotoka ezo muziraba zibulake zita abantu hmm. wano olaba minisita transport tekatumba wamala katumba wamala minisita transport yalibadde wano nga liwo abakugu abababuulira hmm. kolaasi oyo gumulaba ayina ebikengo ebi waliwo kolaasi ekinyama waliwo kolas owamayinja amanene oyo hmm. tebakyamukozesa kati ali ku lukuto lwaffe ekyoterati erimu bwe livaamu gatandika okuvaamu hmm. kakati buli kolas oyo gumulaba alina omupiira type yaago ogutambulirakotambulirako hmm. buli kolas gwemulaba alina type y'omupiira kakati ezo motoka zemulaba ezivaebweru zonna zigirako emipiira naye giba mifu kati oyinza okusanga eyo kamunye mm. nga yabadde eyina emipiira olyasooka n'agamba nti emipiira gigula emitwalo ndowooza 25 emiliyoni emu naga kansooka enguleko eki ebiri mpuubeyo emipiira egijja ku mmotoka ezo tegigendako giba mikadde olina ekijjako weebeerawo why don't we have an investigative team and report it back nti kino kyavudekyes eh, obanga muwalako defense akubye omuntu emakerere why don't we have a report to the situation wach warranted this case is this kifa bufi mm. naye nga nze mukama wange mubuulira mm. nti president museveni ye yabonye nti abasajja babadde mu gavumenti munda mm. batuziza enaku ssatu nibeerondamu n'omusika naye katulinde pulezidenti bwanaamala okulayira netulaba kabineti gyanaalonda tunamanya nti leero eggwanga alizza engulu baliza muddubi kujja mbabuulire nti eyo kabineti ya museveni erimu kitutu erimu gundi eh, ono wamukootikooti hmm. eh, eh, erimu kasaiji erimu ani tiamuyonule muyono ate nti letus have munyono for the minister of finance bekol deje oyirini munyoro geti competent munyoro ate geti amelia chambadde tali layikire kudda mu cabinet ye lwaki abadde mukozi eh. abo badde abakozi tebali layikire kudda mu cabinet ono eserwa gye bweyogerera akugambye nti nno ah, mbuliza omukunavu nti nno abakuumi be tebabagulirire okukutta anti no ebintu byonna tubirekera katonda hmm. tubirekera katonda hmm. nti gwe tebereza era nabalinabakwata nabalonna bakutemba boogera kakati nti katonda alina byankolera yes mm. katonda alina byankolera nti njogera era nababuulidde nekatimakyanva kwogera mm. nti batudde ne bagamba mm. omusajja twali tulowooza nti atulwanyisa bulwanyisa naye atuuse ne ku fyucya yaffe bino byagenda okubuulira pulezidenti bwabimubuulira wishaendapu ni prison <laughs> tujja kuendingapu mu makomera g'abazungu what should we do to this man hmm. mulekeyo bikola nekyokubiri katonda abalazeyo atajogebwa stop arrogance stop humiliating people stop hmm. katonda agenda nakuleta abaganda tugaa nti osanze nze owekibungu hmm. naye olisangay kati mwemujoze banasali mujoze buli muntu yenna mujoze babyandala paka alira lwe yabakuba kunze atajiwogeka atajiwogeka aba bia myaka musanvu nembatuusa wembatuusiriza kati mwemwaliyize nti katonda abasasudde abatutte heege babateddeko twavubandi twavubandi gwetumanyi kyekitekereza eh, eh, tokkirizibwa kugenda mu amerika mm. n'abaana baabaliyo balina okukomawo mujja kulaba abaana abasajja abavuuka abato aboogera olulimi olulikimerika nga bali kuswitiza kampala ate tebamanyirako wano wantibamanyiddeewo what do they do here eri system gundi dio nno nagamba musisoyo noyo mukazi kesaka nemugamba nkubuulire when you disturb a market ngaowino mm. you can top a government Chitofu. kubanga wazalendo ye kampuni yesaka esinga obunene mu uganda mm. esinga ne banka ezimu mm. wazalendo eyamaji when these soldiers get money where do they go to trade mm. where where have they invested their money muwino muwino mu market bakati bali mu market ndi kubanga oyo kisaka ayagala okuba sente atadeye kisajja ekitimu ekyatite kansa yekwese mukazi oyo atabudde akatale konna nti abamaje babasaleko emisala gyabwe nti kubanga owina omutabula egovernment ndirectobalaba abazungu bagezi nti basooka ne bakuma obuyambi bwabwe ne bategeera nti kakati kwongeraga ndi afutalo rhythmic touch my people kakati oyiro waffe basobola n'omuteekako bbandi nti oyo blood oil nemutala bajje butunda mafuta kakati ate kayonga agamba nti owendo bamugula billioni zinya kakati kesisi ateyiira mulwa ng'ate abasajja basasula sente oyo ajja kubonerezebwa nnyo do you know what they did mm-hmm. owino baabasaba sente bagule abasajja b'omuowino ne bakwata ettaka lyabwe mm. eritali lyowino ne balitunda ne basasula owino kakati ebyapa ne babiremera hmm. mukifo kyokubaddiza sente zaabwe bagaana eh, hmm. kati enaku zino ngaoyo omukazi oyo oba bamuja kusekuritrikakati eh, ah, ah, hmm. ono oyo tusaba temuli oyo gundi kisaka yabirimu eh. ah, eri tumwine yeganya omukazi naga nti oyo kisaka abamukozesa omukazi bali musekansi babawanisente buli lunaku kakati abomwowino bwekibabakoze kiri kimu bagende wa pulezidenti ne bamulimba hmm. pulezidenti bamugamba nomugwanyi oba alidduka kiro nga kinyonyi pulezidenti abomuwino bawandikirabawera sitekazi omusango negubasinga hmm. kadi babalagira bakole ki baliwe olwokuba sitekansi eri under museveni hmm. nga sente zekoze ziva mu national coffers pulezidenti nebamugamba sebo tuwe sente zisasula fayini y'abantu gyebakozesegyebatuwangudde hmm. bwe bagende wa museveni bamugamba ti eyo fayini teyabadde fayini twaddiriza bano sente zaabwe zabyapa nga bazibbi eh? naye munaddawa bakazi mwe nebamulimba bwe bat bayavaawakati mwekyembabuuza pulezidenti museveni abasekansi bagenze ne bamugamba nti we need money because we lost a case mm -hmm. ate emisango gyonna egiri mu state council nebagibuuza tigibasinga businzi kubanga bagala kulya sente state mm. council bweranga omulimu nebagenda mu public service n'ogusinga nga bagala nti banna baawo sente nga bateekawo omulalo waabo yes kakati museveni anajjawo obutuufu mm. nti aba state council bamulimba ne bamugamba nti eno fayini ey'omukooti mm. eh? ngaoli wakugamba ti faini eyomukooti nti wasalimbira mukibanja kyange nenkuwabira omusango tegukusinga nondibwa mm. kakati gwe nokifuula okugula ekibanja mm. kakati weyawuli mu 7 gate information he gets information from those people minisopu kampala balimbye pulezidenti obwerabako baabomuwino kuba pulezidenti ekibago byabomuwino bamukakase nti abasajja twabasasula sente z'ebyapa ezitaliyo kisaka <laughs> eh? naye kisaka n'abakazi babba hmm. annange tunatuuka wa eh? kagaze omusajja namugambe nabagamba nti pulezidenti abo ababukedde bawandiika nti kasirye eggwanga we bamuziise si buwe hmm. era kasirye eggwanga talina kyeyalekera baana be hmm. kubanga faamu eyemukono ye kasirye eggwanga nga bwali owamaje teyafunanga ligalite yakasudire nibodi bagikayanira hmm. abadde agikumyaki hmm. mundu kasirye eggwanga baali bamutwalako enyumba eyemakindi nze nagendayo nemugati kasirye bwonaofeene mundu tejja kukola tugende kwa president enyumba ajigulire mm. era president ajituna nga babuganda land board bebagala ojibu mm. naye nga bekwesa bawaliriza mukozi mm. nti mukozi era kasi yevuma nyo mukozi yes. that boy nga yalowooza nti bano nga bakiwala bimale bekwese mwani gundi oyo kawesi nekatumba amala nibalagira kasi lyave mu nyumba mm. nga babalimbye nabo bali ku force information kakati eh. ono nno bano lubega wabuliza eh. nti nno Ah, ah, ah, ababuganda land board bayitiriza obwa buloka eh. tebatubbe ettaka lyaffe eh. eh? <laughs> kibuuzo kiri abantu balina kubeera vigirant kubanga kakati kankubuulire nti bwe obimanyi mm. singa kyapa munyuma sakikuba nti buli muntu afune liizi kakati enyumba y'omusajja gundi gyeyatwala nga liizi ewiddeko mm. Eh? Hmm. Eh, abetutrustingekitegeeza tulina kwerwanako bwerwanyigosembayo bano abafere ba central government batubbe nabemmenga abatalina nakasale batubbe gosembayo eh? tekisoboka mukulutamale ani ono sebo salongo lubanga esebo mukulutamale mugerageranya mu bayibuli okuvesuula nnyo n'olunyiri olusooka omuntu yenna buli waaba n'amagezi bato n'abamutegeera hmm. naye okuvesuula nnyo wagamba nti tebali nzikiririzaamu tebaliwulira ddoboozi lyange tebalikakasa nti natumibwa hmm. naye nettaamale katonda yamutuwanga kirabo hmm, mwebale kusiima <laughs> abasinga bawuliriza bantu omuntu waleeta obukyayi tayagala nakuwulira bigambo oli byayogera naye omubi muwulirize n'omulungi muwulirize olyokofuna ekyo amagezi era mukulutamala ensaba nsoma akanyiriri ako kukuva essula nnya n'olunyiriri olusooka kale ajja kukasoma newakubadde alina abakubanedasebo ah, ah, hmm. nina abakyala balokola abansabira bansabira bantu bansabira eh. kubanga nze sigamba nti ebintu ebyo mbikola obambifunamu hmm. kyenjagala kiri kimu setability kakati gwe buli kimu kitaka ku museveni mm. naye museveni information agijewa mbadde nkujumiza nti ewaakasiri eggwanga webamuziika <laughs> mm. omusajja pulezidenti yabaga abagulewo kakati ngamusetehouse ah, eh, mweziri zigenda kuddayo kukola birala eh, ali mu woofiisi ekola ku byabafu eh. fairo yawula okutemawebaziika ah, kasiri kiki sente the president is the money and the money is going to be diverted to other things but considere futi a, a, a daughter who is a lawyer is hiding lwaki yekwe that she kubulira omwala lwaki yekwe that she kubulira sizibu che kirimu titola ba mwala wa kasiri avayo wabula bajja kuba kasiri we ba muzika ne ne boka muje bumujeyo kobo bakola they frustrate you here they frustrate you there nti the money have been reliably informed that the money that is supposed to buy that area bamugulire ekitundu kinene era nze nabagamba nti obuteera birakasirye mwalibadde muteekayo ne museum yebintu bi oba eyamaje mm. kubanga abantu bano zekyokola sigabalugoerwange sigabaaki mm. ebintu bino tuli byetaaga mu future tukita molesium mm. nti kaka today emundu ya president museveni yeyagenda naye omunsiko ekyaliwo ah. registrating emundu zabwabiri bwomusanvu ziriruddawa era bwe bakola firimu eyokulaga olutalo era bano nyumba be bagikola mwakaseta nemuli enkoko nobukokumuwa nabuli mubuyolayo when do you hire others <laughs> era era era film mm. eyolutalo mm. era bawaka be bagikola mwe mugabako ddi ku ssente tewali babagabako eh, ddiomuntu eh, bwafuna akisidenti naafuna amafumiro afa kuba omusayi tegufulumyeko naye kakati ebintu byonna kyemuva mulaba nti abantu abaana batwewaguddeko tetulina documentation waliwo omusajja bamwyita gundi kaputeniroyi kaputeniroyi mm. yategeera nti zino enkula zetagibwa nnyo mm. enkula enjeru kabutendero yinagula ettakali nazitekako kati naleeta omusouth africa nga manager omusouth africa nebakolagana naye banababbi bawana ayagala kubba kintu kyamusajja kakati bwebaweddemu amagezi gebakozeo gamanyi mm-hmm. bagambye enkula bazisengule zigende mu nationalbazibbireyo anti ejjembe lyenkula ligula buwanana kakati okkirizibwa oditunda singa okola desi bigundi certificate mm, nti enkula eno yafudde bulwadde enkula eno yafudde bukadde olitunda nayeraba omusajja omusinguzi sente zakusaba okutwala engula lwaki wano tezibeerawo zibuliddwawo mmere naye basikudde basikudde landi problemu etaliyo tewaliwo landi problemu awo tewali mm. nogamba nti esumayi eh, wadlifesumayi gundi eh, eh, bagula ne basesi gavumenti emeretera ne basi zabalambuzi baasi z'abalambuzi weteekeko management weteekeko ki weteekeko ki baasi z'abalambuzi zaali badde e private companies hmm. nga zisamba naye akamiro akamiro akamiro kale omulungi omulabiwa ekigitv programu yaffe programu yaffe taala ey'olunaku olwaliro bwetu bwetambudde bananga bakuba amasimu mulekeraawoekintu kiwedde oleke abantu bagende mu wadlife abakuba amasimu abakuba amasimu mutusasirekuaolegisi kiwanda atambula kiwanda atambula na rolex twajonera ko bilioni bilioni gitongoza kakati president yayina okukola hmm. kuyita mukulu munne nadduli hmm. boogeraganye ti abaana bakola ensobi hmm. tuyinza kuddira nadduli n'omukulu n'oliyita kiwanda kati ekiwanda ttiimu yakubye museveni emuwala yeyabakusasaabusente baziridde bagendeti eh, anti abaganda bagamba mm. tigatekebwawo omwana gayolebwa mukulu mm. kakati bano kiwanda tiimu egende mm-hmm. kati atefene nadulituze mm, abantu emitimubo basumye ne badnaye ah, gwe noyogera mu uganda muno ne puresident naye alimba gwe tokeberako mulisi nogambi nti naye buganda lijoni e naddu lyaliwa nadduli tukimanya ali controvers waliwo akasaka waliwo naye ate nadduli bwayogera ebyo bimuyamba ate okufuna audiensi abantu nebakolaktwabimanya eh, mm. naye kiwanda neyerota kiwanda neyerota nagenda okuziikayiga babwaini yamufumulayo misinti nkaduka nengalabiye weje yali alaza kiwanda yali tasobola kuyita waabwe mukalubu nokwata nti nabakooba nokwata ekigunde ogwanga nokwata bali omunsi bali omunsi omumanyi bali omunsi eyakwata akanyama kanebananaga nti gavumenti yeyamuse kati yazunga ku mikolo oyinza nokweraba nti bamuwadde obwa minisita nodira nomukazi nomukazi mbayo eyagamba nti abakatuliki mmwe mwemwatusudde mukalulu omuleeta otya okubeera maaso obuseremoni mukuziika omukatuliki nze ate kyenewuunya mbu miliyoni ebiri gavumenti zeyawaayo ate yaziwa balamu eh. mbuyateekateeka emikolo eh. nebikusobera kale program yaffe olunaku olwaliwo bwetu lwetambuzebannange kubanga mutwonoonayongera okubategeeza okola ensobi sirikaoba oyina obunya beerako ekifundu avudde ah. mutoyi nga yeyonoonya alwayo mulweyo kakati hmm. mbayonga ekyo tewali kibaddemu balige nti minisita alwadde hmm. gwe bali omunsi wumula watambuza akanyama kanebanta gundi gundi kakanagwo kakanagwo nabakoba mm, bino byeto bisobola biri byali bya polisi mm. ministry no bakuleta era oyo omulenzi yamuletanga ategemu abantu baabo simigada akawala kali mugundi musono yekajjeko polokuti bakakubani bakaasa omutwe <laughs> get real people can drive this country embako no reconciliation process gina emyaka gya museveni etano gibe gyamirembe gyakusonyiwagana egwanga litereere as we talk with the europeans naye tusobeddeko tusibone mukibira amazima eh? eh. tuganya okutanna eggwanga tulyonoona ate omulabi wa hgtv pulogulamu yaffe ettali olunaku olwali wetu betambudde bannange waliwo muprofesa yansindikidde dda wano kamesagi nanga tina abaagala okwebuuza ku nsonga zino ezikwata ku kirwadde kya sukaali n'okusomesebwa byonna ebikwata ku sukaali mukube ku simu n'otu musanvu ttaano ssatu abiri nsanvu mu musanvu ana mu musanvu aŋambye nti no mmwe abaagala okusomesebwa n'okutegeera sukaali akwata atya ajja atya mumukubire ku kasimu abayambe 0753 2 7 ana mu musanvu ye profesa watu wansitikide message wano nakati no njagala kuyamba bannayuganda njakulala kuyamba abantu abakuze mu myaka nganze kale omukubire kukasimu naye abeeko kyabanyonyola fena tuli mukulwanyisa mundwadde zitta bannayuganda noti musanvu tano satu abiri nsanvu musanvu na mu musanvu programu ene genda obaddirwamu olunaku olwenkya ku saawa satu n'ekitundu temuvaawo era mbagaziza ekiseera ekirungi oluziganya wiiki ejja mwenna nsigadde ndi kwezi robinson mubeere bulungi mweraba